Salam pandunia, zaiden, mewi lona satem soli zaman. Pamul, tote jana sol, laia sadon, ce sube, badisol mash gawa sude, ce jungiden, i sol chuta sa weste, se sham. Panche samka sa zamanometer du usa dolo charfor. Sis sa lefte, uno dol sa pike i uno bat sa raite. Babade, ya uno limonol nen in san sana dolochar zamanozon pa ren ren so sem como un hor chi yang fina soli zaman koidesh hafiza soli zaman lo leberdi samape a alidesh fuli muta zaman a ranji samape plus koidesh in san leti zaman dusi un hor plus ka normi zaman pa fin Cinen esce que zaiusa e u rope. soli shiti uleti. Pamisal, sa cemisite nun si uno char hor icer ronol minut, a soli zaman si uno sam hor.